Uwa! <laughs> uwi na siya, uwi na siya. Uwa! Ayun, hello mga truck. So, okay, mag-umpisa tayo. In one, two, three. Uy, Uy tropa. Opa! ramdam na ramdam ko na ng ano ngayon, yung... December? Oo, oh, Pasko. Lapit na Pasko, ano balak mo? Kaya tropa, bala ko sana makakaroling tayo pero hindi ko alam kung saan makakaroling. Um, dun no, oh, try natin pumunta ron. Magbay-bye bye tayo. Bye-bye tayo. Yo, ano? Hindi ba galit mo kayo? Hindi naman na wala namang masama sa gagawin natin eh. <laughs> ano, ano ba yung sample ng mga kanta? We wish you a Merry Christmas. We wish. Tama yan? Oo. Oh, ganun tama. Ano? Ganun na. Isa na natin. Tara. malam pintar larang lain Kau pada bawa nama istrimu, bawa nama istrimu. Ini aku bang. Jangan kepilih. Iya, Pak. Iya, Thank you.